नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू कस्टम किबोर्ड सर्टकट हामीहरू बनाउन जाँदैछौँ सो यो भनेको के हो र हामीले प्रिमियम प्रोमा कसरी आफ्नै सर्टकट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुरै टाइम मिस गरे भिडियो सुरु गरौँ एडा प्रिमियम प्रोमा हामीले कुनै पनि क्लिपलाई कट गर्नको लागि कन्ट्रोल के चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्ट थिच्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली कट हुन्थ्यो सो हामीले अरू जुन चाहिँ अरू पनि लेयर डाइरेक्टली कट पनि होस् भन्नको लागि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट के गर्थ्यौँ यो गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण क्लिप चाहिँ डाइरेक्टली कट भएको छ अब चाहिँ हामीहरू यस्तो सर्टकट के बनाउँछौँ जुनमा चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट केलाई चाहिँ डाइरेक्टली एउटा केबाट चाहिँ रिप्लेस गरोस् सो त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इडिकमा जान्छौँ इडिकमा गइसकेपछि तपाईँले किबोर्ड सर्टकसमा जानुहोस् र तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ कि तपाईँले चाहिँ हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट के को काम गरोस् भन्नको लागि तपाईँले यसबाट तपाईँले लेटर चाहिँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म ई भन्ने लेटरलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्छु र यहाँ सर्चमा गइसकेपछि तपाईँले एट इडिक भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एड इडिकमा सर्ट फर्म कन्ट्रोल के देखाएको छ र अर्को एड इडिक टु अल ट्र्याक्समा चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट के देखाएको छ सो हामीले चाहिँ एड इडिक टु अल ट्र्याक्समा चाहिँ राइट साइडमा गएर चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने एउटा बक्सा आउँछ सो यो बक्सामा चाहिँ हामीले ई e चाहिँ टाइप गरिदिन्छौँ सो एउटा वार्निङ चाहिँ यतातिर देखाएको छ सो हामीले यसलाई चाहिँ मतलब गर्दैनौँ सो ओके गरिदिन्छौँ अब चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट केलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर ईबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चाहिँ त्यसलाई कट गर्न सक्छौँ जस्तै कि मैले ई e टाइप गरेँ भने सम्पूर्ण क्लिप चाहिँ एक सर्टमै कट भएको छ अब चाहिँ हामीहरू अर्को कि रिपल डिलेटलाई पनि यसरी नै सर्टकट कि राख्ने गर्छौँ सो रिपल डिलेट गर्नको लागि हामीले यसरी सिलेक्ट गर्थ्यौँ र सिफ्ट डिलेट गर्थ्यौँ यो गरिसकेपछि चाहिँ यसरी ग्यापिङ पनि हटेको छ र कट पनि भएको छ अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा सर्ट फर्म आरबाट चाहिँ यसरी रिप्लेस गर्छ त्यसको लागि म इडिकमा जान्छु किबोर्ड सर्टकट्समा जान्छु र यहाँतिर चाहिँ म सर्च के गर्छु भन्दाखेरि रिपल डिलेट भनेर चाहिँ गर्छु सो रिपल डिलेट गर्दाखेरि तपाईँले सर्ट फर्म देख्न सक्नुहुन्छ सिफ्ट प्लस डिलेट सो यसको राइट साइडमा गएर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि आर भनेर चाहिँ म टाइप गरिदिन्छु सो एउटा वार्निङ देखाउँछ हामीले यसमा चाहिँ ओके गरिदिन्छौँ यो गर्ने बित्तिकै हामीले यसरी सेलेक्ट गर्छौँ र डाइरेक्टली आर थिचो भने यसरी रिपल डिलेट भएको छ तपाईँले चाहिँ इडिकमा गएर किबोर्ड सर्टकट्समा गएर चाहिँ तपाईँले यसरी किबोर्ड लेआउट पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि फाइनल कट प्रोको किबोर्ड सर्टकट्स आयो भने तपाईँले यसरी क्लिक गरेर चाहिँ डाइरेक्टली ओके पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले आफैले चाहिँ यसरी कस्टमाइज पनि यसरी सर्च गरेर तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिरबाट तपाईँले ओके पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिने जति सर्टकट की चाहिँ तपाईँले इजिली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियो चाहिँ यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye